Yo yo saliendo de la cana y ya no me quedan ganas. Ahora solo quiero damas. Chingo damas. Mucha hambre, mucho sol. Yo ya casi ni Bebo alcohol. Haciendo música en mi cuarto. Así como yo la reparto hey, Caigo el flaco, mira ya se armó un atraco Nosotros no somos los de antes, somos más brillantes Estamos en una grandelidad No tenemos tiempo ya para esas niñerías Nada de eso Solo quiero feria, policía. Mon, fucking puerco. No venga a molestar. Y nada ilegal. ya estamos en on. mejor quítese del medio. Oh, creo que le darán miedo. Tú, tú, tú, Mira, me transformo Lucifer. Te desaparezco en un 2x3. Ya Mira, ya no tengo estrés, ahora quiero mucho sex. Ahora me voy con esta zorra a Los Ángeles. Bien conectado. Esa dosis no me asustó. Esa dosis no me asusta. Esa dosis no me asustó. Esa dosis no me asustó. Esa dosis no me asustó. No. Yo solo quería APRENDER el blon preguntando que dónde estoy y haciéndome afuera con melodías, Y, siempre fumando María. Y ella me dice que sí quería, quería. Ya, bebiendo codeína. Esa dosis no me asustó, no me asustó esa dosis no me asustó